Привет, мои хорошие! Сегодня я вам хочу показать квартиру, которая продается по улице Парковой, 70 квадратов. Давайте посмотрим. Вот так она выглядит. С евроремонтом. Сделано от и до. Прихожая, шкафчики все стоит. Вместе проходим прямо. Это у нас санузел. Везде капель, везде прям все вот тут и сделано качественно. Так, идем дальше. Прямо у нас отдельно ванная комната. Большая довольно Смотрите, какая она большая. Тоже все в кафеле. Мне очень нравится. И, вообще вот эту вот квартиру продает мой знакомый, который делал нам дом. Вот, так что я знаю, что у него вкус очень хороший, он сделал как для себя. Почему? Двери хорошие. Так, спальня. Получается, заходите и справа будет спальня. Вот так вот она выглядит натяжные потолки везде. Тут. Так. Обои качественные. Балкончик, получается, есть вот один, а потом покажу второй. Вот здесь вы можете для себя что-то придумать. Можно шкафчик э, сделать, ну, встроенный шкаф с полочками, да, хоть что. Можно вообще сделать детскую. Здесь вот можно поставить кровать, и будет небольшая детская комната подростковая, можно даже так сказать. Так, с этой стороны покажу вам. Вот это у нас кухня. С кухни можно выйти на балкон. Покажу вам. Получается балкон э, с двух сторон. С одной стороны, со стороны двора и со стороны стороны дороги балкон идет. Вот этот балкон со стороны двора. Я думала, это камень. <laughs> Это обои. Так, смотрите, посмотрим вид. Это со стороны двора. Вот такой вот вид открывается у нас. Кстати, здесь очень удобно, что дома не близко. Там по улице Ленина очень близко друг к другу расположены дома. Здесь нет. Детская площадка, их три здесь. За домом еще одна площадка. В общем, шикарно. И еще одна комната. Комната, здесь получается перепланировка была. Видите, здесь типа окошечко. Вот. Заходим, еще одна спальня. Такая вот. Получается две спальни, раздельные, санузел от ванны отделен и э, кухня. Так, кухня-студия, да. Я, кстати, очень люблю кухню-студию. Теперь 70 э, квадратов. Да. До моря, конечно, надо ехать, ну, на машине минут 5, наверное, да? Да, на минут машине 5. минутки 5, а пешочком на ну, минутки 20 где-то будет, угу. если прогуляться пешочком. Да. То есть не вот. так уж. Но если вы для проживания, смотрите, рядом магазин «Пятерочка», рядом Красная площадь, можно пешком идти в Красную площадь, рядом Восточный рынок – то есть все рядом, абсолютно все. Вот, а еще у нас здесь магазин «Планета» открылся тоже рядышком. Но я сейчас выйду на улицу и вам все покажу. Кстати, по цене? 4650 у меня стоит на сайте. Ну. Угу. Уступаешь? Да, можно будет пообщаться. Так что думайте. В общем, скажу от себя так, ремонт очень хороший, качественный. Потому что я знаю, что Карен ерунду предлагать и делать не будет. Теплые полы, индивидуальный Кстати. газ. Теплые полы только здесь? Да, только да. здесь. Угу. Индивидуальное отопление, то есть газовый котел, то есть это не электро. Это плюс, да? Это намного плюс, допустим. Если электро будет, допустим, люди будут платить в месяц около пяти тысяч, угу. то есть коммуналка там и тому а, подобное. А, вот расскажи, сколько здесь выходит. Да, да? а тут, допустим, у меня вот в зимний период выходило газ полторы тысячи, ну и плюс там свет копейки. Угу. Общее понимаете. сколько? Ну, в общем, вместе с обслуживанием дома где-то в районе 3500 где-то выходило. 3500, 70 квадратов. Зимой. Это... Кстати, да, нормально. Это цена. вообще превосходно. Угу. Это зимой. Вот. вот я что здесь остается, если продаешь? Ну, на данный момент хочу вот кухонную гарнитуру полностью прихожку оставить. То есть, как она есть, встроенная газовой угу. плитой, с вытяжкой. То есть, да, там, прихожка. Так. А остальное по мебели, если заинтересует, можно будет пообщаться. Угу. В общем, как как будете просить, так оно и будет. Вот, ну все. Так что смотрите, думайте, если что, пишите. Ну да. Ребят, вот что самое главное, квартира обошлась Карену в 4 миллиона рублей. Это без, ну, уч, без учитывая, работы. что он сам делал, да, без работы. Вот, так что если вы такую захотите, вам на то и выйдет. Ну, чуть да, дороже, дороже. это дороже. когда я еще покупал. Сейчас ценники совсем другие уже. Угу. есть... Кстати, да, цены поднимаются. Даже в Бау-центре, который мы считали всегда самый такой дешевый магазин. Так, посмотрите, кафель какой, кафель дорогой. Не берет сам, ну, ерунду самую дешевую. Да, здесь ламинат у нас? Да, ламинат, 32 класс, то есть 12 угу. миллиметровый, немецкий, да. Мельский, я его ждал месяц. А, ну, даже это да, под заказ да, делали, да? Под заказ. Угу. Так что не вздуется у вас сразу. Кстати, они даже по качеству отличаются, тем, чем мы сейчас смотрели корынскую. Ну да, совсем, да. сразу. Совсем ну, это стоит 1420 рублей. Угу. Вот такой вот подъезд, все чистенько, аккуратненько. У вас мусор, мусоропровода тоже нет? Нет, Убрали вообще нигде да? нету, да. Для меня это так дико вообще. Ну как, вызывай лифт, посмотрим, как он лист глянем. Здесь, получается, работы почти уже, в принципе, все закончили. Даже не шумят, тишина. Если бы в новом доме взяли, ой, бы там шуму сколько было. Там, наверное, года два, потому что шумят. Я да? все говорил, когда с ума шел, То есть все квартиры сделаны, люди живут, угу. но не приезжают летом отдыхать и уезжают. Полдома, можно сказать, так живут, полдома так. Ну, парков... подземная парковка здесь. А, есть, да? Да. Вот У тебя не домом. выкуплено? А? У тебя не выкуплено? Нет. Нет? В общем, смотрите, мы вышли на улицу. Э, подъезд находится со стороны двора, с внутренней стороны. Вот, куда мы пойдем сейчас? Налево? Ну, на, туда, а, вот. Да. В общем, если мы выходим, поворачиваем налево, и мы выходим на дорогу. Здесь, кстати, а у вас что здесь за рыночек такой? Я а, даже не знала. сделали, то есть вообще удобно. Угу. Все свежее, прям под носом, как говорится. Да, вот реально все под носом, это действительно так.